Uh, brother karibia kila kitu my brother ameshamaliza. Sisi tunaaminika na jamii na popote tunapokuwepo, ndio maana unaona watu wanakuwa wengi, wanajaa, wanaenjoy kutokana na vibe zetu ambazo tunazo na the way ambavyo tunafanya show. So kwenye tukio hili la Velvet tumejipanga zaidi nadhani mnaona the way ambavyo tumeposti show hii ni tangu lini, kabla hata chungu cha kwanza yeah. Tuko tushamalizana na, na hili sakata na tushakabidhiwa jukumu hili, so sisi binafsi kupitia wanangu wakina Posho, wakina Dadi Bwayo, wakina Papi SK au sio, tumejipanga, tuna jeshi, tumejiandaa, tumetengeneza show moja kali sana kwa ajili ya watu ambao watakaokuwepo kesho waweze kuenjoy na wasijutie na muda wao ku kuinvest, au sio? So sina mengi zaidi, watu tu wategemee show kali kesho, kwa sababu tumeanza kwa mazoezi mwezi mmoja kabla. Hayo nadhani ina, inaeleweka. So uh, kwa kifupi ni kwamba kutakuwa na surprise ya mastaa wengi ambao ni marafiki zetu, tunafanya kazi na mastaa wengi sana, so hatuna haja ya kuanza kuwataja mmoja baada ya mwingine, kwa sababu ni mrundikano wa mastaa kuanzia Bongo Movie, Bongo Flava pamoja na viongozi wa kisiasa ambao wote tutakutana wote uh, ndani ya Club Velvet siku ya Idimosi ambayo ni Jumamosi uh, kuanzia saa moja jioni mpaka ndege atakapochoka kulala, au Tukisikia ndege wananyanyuka na sisi ndio tunafagia uh, virago. So kwa pamoja wenu waandishi wa habari, naomba sana uh, mwende mkawafikishie ujumbe wananchi wote wa Dar es Salaam kwamba club namba moja Dar es Salaam inafunguliwa kwa mara ya kwanza, tunaikata utepe hapa Sinza Afrika sana, au sio bwana? Ni klabu ambayo experience yake ni tofauti na zingine ambazo zimeshapita. Ah, uh,